Uh, jina langu naitwa Halima Ibrahim Mohamed, ni mjumbe wa kikosi kazi cha ngome ya wanawake, lakini na leo hapa ni mjumbe wa mkutano mkuu wa mkoa huu wa mjini nikitokea jimbo la Malindi ambaye ni mshika fedha kwa mujibu wa katiba yetu. Kamati ya uongozi ya jimbo ni wajumbe wa mkutano mkuu wa mkoa. Kwa hiyo hapa leo mimi nipo mjini kwa ajili ya ujumbe wangu wa mkutano mkuu wa mkoa wa mjini Magharibi, wa mkoa wa mjini Kichama. Asante kwa swala lako zuri. Taasisi yoyote inajengwa na uchaguzi, na kwa sababu lengo la chama ni kushinda chaguzi za serikali. Kama chama cha ACT kwanza, tumshukuru Mwenyezi Mungu, itakapofika Julai kama sikosei, Julai ni mwezi wa kufanya uchaguzi wetu wa chama ndani ya chama. Kwanza, kabla kwenda kwenye uchaguzi mkuu, lazima katika chama tujipange, tuwe na safu za uongozi. Aa, nikisema hapa nikiwa kama mjumbe wa mkutano mkuu huu, lakini pia na wajibu mkubwa wa wanawake na sasa tunauona ulimwengu unamhamasisha mwanamke kushiriki katika ngazi za maamuzi. Aa, kwanza wito wangu kwa wanawake, vijana na wananchi wote wanachama wote wa ACT, ikifika muda kwanza tugombee katika nafasi zetu kwenye chama. Chama ndo kinachotoa maamuzi ya kwenda kugombea ama kushiriki katika nafasi za serikali, lakini taasisi yote imara ama malengo ya taasisi ni kushika dola. Tunajipanga ACT kufikia huko, muda bado ni mapema kusema kwenye uchaguzi, lakini kujipanga si mapema. Tunasema unapomalizika uchaguzi mwingine, unajipanga kufanya uchaguzi mwingine. ACT tuko imara na biidhinillahi tunajipanga 2025 kushika hatamu za dola kwa Zanzibar na kwa bara pia, kwa sababu hichi ni chama, taasisi iko imara, taasisi iko makini, na tumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillahi, tunajipanga kwa sababu sasa mikutano ya hadhara imefunguliwa, huko ni kwenda kukijenga chama na kukiimarisha chama, na hata hivyo ACT tokea mwaka 2022 tumesema wazi, halmashauri kuu ya chama ilitamka rasmi kama miaka hii ni miaka ya ujenzi wa chama. Chama kinajengwa kwa vikao ambavyo ndio hivi leo tumefanya, vinajengwa kwa kuingiza wanachama, ambapo chama chetu cha ACT Wazalendo tunaingiza wanachama kwa mfumo wa kidijitali ambao tunaita ACT Kiganjani, mnaona. Lakini taasisi imara pia inajengwa na wanachama, na ACT ni chama imara. Biidhinillahi, ACT 2025 ni Ikulu. Kwanza mimi jina langu narejea tena pale Makame Kombongwali, ni mjumbe, ni katibu wa habari na uenezi jimbo la Chumbuni ambaye pia ni katibu wa tawi la Chumbuni ACT Wazalendo. Vile vile ni mjumbe wa mkutano mkuu wa mkoa wa Mjini. Kichama narudi chaguzi tu, za 20 25 Allah akitufikisha na roho. Kwanza tunaomba serikali zetu mbili ya Tanzania na ya Zanzibar ziweke fair. Ina maana tutakapokuwa tuna chaguzi fair, chaguzi zuri hapo ndipo wananchi watachagua nani wanaimpenda na wataangalia sera gani zinazotumika na sera gani ni mzuri. Tunaomba serikali vile vile ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iangalie e, jeshi, polisi au vyombo vya ulinzi na usalama vijiepushe na siasa, kwa sababu siasa zetu za Zanzibar au za Tanzania, asilimia tisini na tisa kwenye mia inakuwa ni siasa za mauaji. Ina maana raia hawana uhuru wa kuchagua kile wanachokipenda. ukika dakika tano mara bomu miguuni, ukika dakika kumi mara unasikia silaha, risasi inafanya kazi. Kwa hiyo tunaomba serikali kupitia mama yetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan, yeye ndio amiri jeshi, alisimamie hili na katiba inamlinda vile vile tunamwomba Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi atuondoshe hizi chaguzi za mara mbili, aidha kama 25 na 26 au 27 na 28, hizi hatuondoshe kwa sababu chaguzi mbili zinasababisha maafa, vifo, tunabakia na vilema, tunabakia na, na vizuka. Tunaliomba hili pia kitendo kilichotokea tarehe 29 Oktoba 2022 ya kukamatwa viongozi wetu akiwemo almarhum Maalim Seif kumdhalilisha, kumpiga, kitendo kile kisikikatokezea tena kwa wengine. Mzee wetu yule Mwenyezi Mungu kamjalia kafika mbele za haki, lakini pia na huzuni na masikitiko. Mfano, kiongozi wetu sasa hivi yuko katika serikali ya umoja wa kitaifa huu, Mheshimiwa Manzurui, ina maana walimpiga vibaya sana, wakamdhalilisha vibaya sana. Leo yuko katika serikali, lakini hali yake haiko vizuri. Pia Mheshimiwa Ismail Jusa, Mwenyezi Mungu anamuondoa anayemtaka na anamuweka nimtaka. Mheshimiwa Jussa hana utu wa mgongo. Mheshimiwa Jussa sasa hali yake si mzuri, anakwenda kama bata, kulingana na serikali zetu mbili ambazo hazithamini demokrasia. Demokrasia si ya, ya, ya, ya kulazimishwa. Ina maana kama viongozi wetu wa serikali hawahitaji demokrasia, ina maana wafute mfumo wa vyama vingi, tubakie na chama kimoja, ili tuepushe mauaji wa Zanzibar waliokuwa hawana hatia siku hadi siku. La, wanahitaji demokrasia, waendeleze mfumo wa vyama vingi, wa uheshimu wa uheshimu mfumo wa vyama vingi. Hapo wananchi, raia, tutajua wapi tuchague, nini tufanye. Hilo naomba ndo ombi langu, na vile vile nawaomba wanachama wa ACT Wazalendo popote walipo Tanzania hii wajiandae na chaguzi za chama ndani ya chama zitakazotokea, kama ni mwezi wa tatu au kama ni mwezi wa nne, inshallah tujenge chama chetu imara, chama ambacho hakitetereki, chama ambacho kina viongozi waadilifu, chama ambacho kina viongozi wanaona mbali. Inshallah, naomba hilo wanachama wenzangu na wananchi wenzangu wa Zanzibar wenzangu tulitekeleze kwa ujumla hilo. Asante. Mwenyekiti wa wazee Suleiman Ali Isaka, mwenyekiti wa wazee Ngome Chumbuni. Kwanza niseme kwamba mimi binafsi nimeshukuru na nimefurahi kwa kutolewa hii fursa ya mikutano ya hadhara ya chama, kwa sababu ni haki ya kisiasa hii ya chama chochote cha siasa kilichosajiliwa kufanya mikutano, lakini kiubabe tu ilizuiwa. Sasa katokea mtu kaiona katiba, kaamua kutenda haki, kuitendea katiba haki, katoa ile fursa ya kikatiba. Kwa hiyo tunamshukuru aliyetoa ile fursa ya kikatiba, lakini jengine kwamba mnachukuliaje ili mmejipangaje? Sisi kama chama tumejipanga kufanya mikutano ya hadhara kila jimbo, kila tawi, kila kichochoro kuhakikisha kwamba tunakamilisha matakwa ya kikatiba na tunatafuta mtaji wa chama, kwa sababu mtaji wa chama ni wanachama. Sasa kama tutabweteka tu hatufanyi mikutano, ina maana hatupati wanachama, lakini tumejipanga kufanya mikutano ili tuvune mtaji wa chama ambao kuwa ni wanachama. Hayo ndio malengo yetu. Na kuhusu uchaguzi wa 2025 sisi kama chama hatuna mjadala na hilo, tuko tayari hata sasa hivi na tuna imani kwamba tutashinda uchaguzi, uchaguzi wa huru na haki. Sasa hivi tutashinda. Kwa majina, naitwa Ali Miraji Mohamed, ni katibu wa vijana mkoa wa Mjini. Uh, kwanza napenda kumshukuru muumba mbingu na ardhi kutukutanisha katika hafla hii katika kutimiza takwa la kikatiba la kufanya mkutano mkuu wa mkoa kwa mwaka 2022 2023. Baada ya kusema hayo, niseme kwamba kwa fursa iliyopo aliyoitoa mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuruhusiwa kwa mikutano ya hadhara ni fursa moja ya chama cha siasa kueleza itikadi, falsafa ya chama ili kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania wanakiunga mkono chama hicho, na sisi kama ACT Wazalendo tumefarijika na tuna imani kwamba kupitia fursa hii ya mikutano ya hadhara itatusaidia kwa njia moja ama nyingine kuongeza mtaji wa wanachama, kwa sababu tuna sera zinazotekelezeka, sera madhubuti ambazo zinawapigania Watanzania kwa ujumla. Kwa hiyo kama chama cha siasa ni jambo jema na jambo la faraja kuonana na wananchi moja kwa moja, kueleza malengo na shabaha za chama kuhakikisha kwamba tunafikia malengo tuliyokusudia kama chama cha siasa na si jingine kushika hatamu za dola. Kwa upande mwingine, kama katibu wa vijana kupitia chama cha ACT Wazalendo mkoa wa Mjini, najipanga vizuri sambamba na kuelekea katika uchaguzi mkuu, lakini tuna uchaguzi wa chama ndani ya chama mwaka tatu baada ya miezi mitatu mbele. Kupitia fursa hii pia tunajipanga kikamilifu kuweka safu mpya za uongozi zenye uwezo mzuri wenye viwango vya kutosha. Kila mmoja ataplay nafasi yake katika kuelekea uchaguzi mkuu wa, wa serikali 2025. Baada ya kumalizika kwa uchaguzi huo, tutaketi na kuona namna gani kutumia fursa zilizopo, rasilimali zilizokuwepo pamoja na wanachama na wananchi kwa ujumla kuhakikisha tunajipanga kuelekea katika uchaguzi mkuu wa 2025. Ni matumaini yetu kupitia fursa hii ya mikutano ya hadhara na kupata safu mpya ya uongozi kuelekea katika uchaguzi mkuu wa 2025 tutafikia pazuri na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa mikakati itakayowekwa na chama na kushushwa kwetu na sisi mkoa kujipanga vizuri kuhakikisha kudhibiti hilba, dhulma sambamba na kuweka sera nzuri ambazo zitatusaidia kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya 2020 2025. Wito wangu kwa wananchi wapenzi wafuasi wa chama cha ACT Wazalendo waendelee kuungana nasi, watupe imani yao. Viongozi wapo na wanafuatilia yale yote, changamoto zote zinazokabili zilizojitokeza 2020, 2022 katika uchaguzi mdogo wa jimbo la Amani, wanazifuatilia na matumaini tunayaona. Mama katusikiliza kilio chetu tulio, tulitaka zuio la mikutano ya hadhara iondoke na katusikiliza na imeondoka, na tuna imani zile challenge zote ndogo ndogo ambazo zipo na kubwa zitatatuka kwa wakati. Kwa jina naitwa Haji Dude Haji, mwenyekiti wa mkoa wa Mjini Magharibi. Ah, leo tupo katika mkutano mkuu wa mkoa wa ACT Wazalendo. Sisi kama mkoa wa Mjini tunahakikisha kwamba majimbo yetu tisa yote ambayo tume yamo katika mkoa wetu tunayachukua tena kwa kishindo kikubwa, na pia tutakuwa ndio viongozi wa kuongoza kura za urais, kwa sababu sie ndio chachu ya Zanzibar nzima na sie ndio mkoa pekee ambao unaongoza kwa kura nyingi katika Zanzibar ndani ya kura za urais. Ni fursa nzuri na sio kama ilikuwa ni jambo la hiari, hili lilikuwa ni jambo la lazima, kwa sababu katiba ya nchi inaruhusu vyama vya siasa vifanye mikutano ya hadhara. Kwa hiyo haikuwa kama ni zawadi kwetu, ilikuwa ni lazima Mama Samia afanye vile ili sisi tuweze kutimiza ile takwa la katiba la kufanya mikutano na kufikisha hoja kwa wananchi mbalimbali ambao wapo katika Tanzania hii.